del CLIG. Aquí vull donar una, eh, una factuosa benvinguda a, a la Marga Mateu i a la Reina Duarte. Gràcies a elles donen aquest impuls lector i aquesta celebració. I no m'extendré gaire més, també donar una especial benvinguda a la Laura Borràs, eh, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, i benvinguts. Gràcies. Molt bon dia una altra vegada. Té la paraula la presidenta del Consell, la senyora Reina Duarte. Hola, doncs bon dia i benvinguts a aquesta edició del Premi Atrapa Llibres. Jo actualment sóc la presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i m'agradaria, per tant, donar-vos les gràcies per la vostra participació com a membres de jurat d'aquest premi en nom de totes les institucions que represento. Escriptors, bibliotecaris, il·lustradors, l'administració, la Generalitat, ensenyament, cultura... En nom de tots, moltes gràcies triar els vostres llibres. Feu la, la vostra biblioteca particular, perquè això és la vostra identitat. I això és el que fomenta el Premi Atrapa Llibres, la tria de llibres preferits per vosaltres. I a sobre ho passem de meravella. Ho passem bé, eh? Que sí? Sí? Doncs moltes gràcies per ser membres del jurat i endavant en aquest acte. Gràcies. La Rosa Mut, que és membre de la comissió del Premi Atrapa Llibres, que arriba justet, justet, justet ara per adreçar-vos unes paraules. Ai, bon dia. Molt bé. Ja us ho hauran dit, però us ho repeteixo, que com aquell que no diu res ha tornat a passar un any i ens trobem altra vegada per celebrar la novena edició del Premi Atrapa Llibres. Un premi en què sou tan protagonistes vosaltres com els protagonistes dels llibres que heu llegit i avaluat. I de totes aquestes narracions gratificants amb capacitat suficient per estimular vos per la lectura i seguim la feina de jurats, ha arribat el moment de conèixer la més votada de cada categoria. Moltíssimes gràcies a tots i totes. La Marga té la paraula. Anem a fer l'acte de lliurament dels premis. En la categoria de 9 anys ha guanyat el llibre de l'Anna Cabeza, editat per Bambú, el misteri de la tifa de gos abandonada. Si vol pujar l'Anna, sisplau. Hola a tothom, eh, les germanes Crustó i el Marcel eh, m'han dit que us digui a tots els nois i noies de la Trapa Llibres que han estat molt contents amb el premi i també m'han dit que si teniu algun misteri per resoldre, doncs que compteu amb elles. Eh? Estaven a punt de venir avui, eh, les germanes Crustó, de veritat, però la Carme s'ha posat a fregir croquetes, la Rosalia no s'havia acabat de maquillar i l'Ascensió estava ocupada amb l'últim colabrot de Divinity, o sigui que no han vingut. I el Marcel, de veritat, doncs, pobre, està fent la selectivitat, que és el primer dia i tampoc podia venir. Eh? Però tots ells diuen que moltes gràcies. I jo com a autora doncs, també us dono les gràcies a tots eh, per aquest premi que m'anima a seguir endavant i dono les gràcies al jurat que va fer la tria d'aquests tres títols i a tots vosaltres que heu llegit i heu votat i heu dit la vostra. I com no podria ser d'altra manera, agraeixo al Toni Batllori les seves il·lustracions perquè sense ell el llibre no fora el mateix i a tot l'equip de Bambú que ha fet una feina fantàstica. Bones lectures, bon estiu i un petó ben categoria de 10 anys, <clears throat> l'obra guanyadora l'ha escrit en David Siguissi i l'ha editat a DB, és molt sa. Vol pujar el David, sisplau? Bé, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies a, a la gent del jurat, però, però de les obres, però especialment eh, els nois i noies que, que m'heu votat, perquè això és la primera vegada que em, que em passa de, de, de tenir un jurat, diguem, eh, popular, però no només popular, sinó dels propis lectors dels llibres. I moltes gràcies. Eh? Molt bé. categoria d'11 i 12 anys <clears throat> el guanyador ha estat el cas dels bandits assassins, que l'ha editat la Galera. Si es vol acostar a l'editora, sisplau, a recollir el premi. Hola, bon dia. Molt, molt feliç de ser aquí, Gràcies, Marga, gràcies, Reina, gràcies, Laura, gràcies, Rosa. Gràcies, companys, companyes editores i escriptors, escriptores i a tots vosaltres. Ara el que faré, donat que jo sóc l'editora i qui ha escrit aquest llibre, com tots sabeu, és Caroline Lawrence. Caroline Lawrence viu molt lluny d'aquí, viu als Estats Units, però està molt feliç també de que l'hagueu escollit, que hagueu escollit aquesta saga seva i us llegiré el que em va escriure quan va saber que havia guanyat aquest premi Atrapa Llibres. La Caroline diu així, un llibre és millor que una màquina del temps, perquè no només et porta d'altres temps i llocs, sinó que també et porta dins dels cors i ments dels personatges, que són com nosaltres i també diferents a nosaltres. Vull donar les gràcies a tots els joves que han llegit el meu llibre i dir-los, seguiu llegint. Els llibres ens ensenyen com viure en aquest món. Gràcies a tots. Tenim uns convidats especials. Eh, hem aprofitat l'acte de lliurament del Premi Atrapa Llibres també per donar uns premis molt importants per nosaltres. En l'àmbit de la llengua catalana, els guanyadors han estat la Jean Polo Keita, que està per aquí, que va a l'escola Germanes Bartomeu de Mataró. Si us plau, si vol pujar ella i la seva professora recollir el premi. L'altre guanyador que tenim viu a Santa Coloma de Gramenet, va a l'escola Wagner i es diu Daniel Jiménez. Vol pujar, si plau el Daniel, amb la seva professora? I la tercera guanyadora també ve de la Torre de Claramunt, va a l'escola Saïb La Torre i es diu Cèlia Valderrama. Si vol pujar, sisplau, amb el seu mestre. gràcies a vosaltres, perquè avui això que vivim aquí és una festa, eh? ho esteu vivint com una festa, quan han dit les escoles tots emocionats i ha començat el nerviosisme, perquè és la festa de la lectura. Els escriptors fan màgia amb les paraules i nosaltres, llegint els llibres, participem d'aquella màgia. I vosaltres heu fet allò que és més bonic de fer, que és actuar com a lectors, fer vives aquestes obres que han escrit l'Anna, el David, la Caroline, que avui no, no és aquí, i us heu comportat no, com a jurat d'un premi. Eh? Heu estat llegint i heu estat dient per què us ha agradat aquest llibre, què hi heu trobat, què hi heu vist, i llegint cadascú de vosaltres ens ha ensenyat què és el, aquest llibre per a vosaltres. Per tant, també llegir us fa protagonistes. Avui sou els protagonistes d'aquesta festa. No deixeu de llegir mai, penseu sempre en la força que us dona la lectura i continueu vivint aquesta màgia de l'escriptura que ens dona la literatura. Moltíssimes gràcies a tots. Em fa molta il·lusió presentar-vos al Max Selvin. Li feu un fort aplaudiment? Com et dius? Natàlia. Tu què tal? Com et dius? Héctor i Natal. Anem a fer amb vosaltres un experiment de telepatia. Tu saps exactament el que és la telepatia ha gent que es pensa que una tele per la germana de la seva mare. No, la telepatia és veure si la teva ment i la ment d'aquesta noia es poden connectar bé sense wifi, és amb el pensament. Eh? Per tant, anem a fer una prova molt complicada. Une fois par semaine, on en a assez Et on crache le méchant à la télé Le payeur de taxes, c'est un animal.